我那时候听到医生说你停药了，嗯，我想哇，这回惨了，嗯，真的是叫做无药可救。我那个时候才是真正体会到这个成语的真正的含义。那可是师傅一想，哎，那个逗点中间一隔开，你没有药还是可以救啊。师傅还有教练们啊，这么多师兄师姐，甚至是医生、我的家人，看帮助我这么大，对，度过这个难关，对，啊。 所以，我我感觉上蛮蛮幸运的。对，哦，对，真是真的是因祸得福，这个是对我来讲是一个什么？是一个转捩点。欢迎收看我们平甩防疫强健生命的讲座第十九集。那今天呢，我们要跟大家一起来探讨的一个主题呀。 这个疾病啊，有医生曾经说，这个疾病是一个不动声色的杀手，它是用非常慢的速度呢靠近你，所以呢，往往呢，它到你身边的时候，你都还没有感觉，你知道吗？每年有七十万个新的案例罹患这个疾病，而且有二十二万的人因为这个疾病而死亡。这个疾病呢，随着我们人口的老化，它的数字。 不断不断的上升，美国的男性最常见的癌症就是这个癌症，台湾男性罹患恶性肿瘤的第三名，也就是射护腺癌。所以，我们今天呢为大家请到的这位来宾，他呢在七年前经过医师的诊断，是确诊为射护腺癌末期的患者。医生曾经告诉他。 他可能呢，寿命呢最多就是五年的时间，但是七年过去了，我们今天邀请他上节目来跟我们谈谈这七年他是怎么样一路走来败不复活，让我们一起来欢迎陈立德师兄。主持人好，好，师傅好，各位师兄师姐还有观众朋友们，大家好。 我们知道您在七年前，对医生说您罹患了肾母腺癌，当时是什么样一个状况呢？医生看了我的切片报告，嗯，他说是第二期，做了那个磁振造影、电脑断层，哇，这下糟糕，嗯，这个癌细胞啊已经扩散到嗯这个射护腺的周围了，嗯，已经到了骨髓了，所以他就判定这个是末期。末期。 呃，我们今天做这一集节目一个主要的原因，就是说我们知道，其实射护腺癌是非常普遍的一个癌症。那我们也想知道说，在你被诊断为射护腺癌之前，是不是有有迹可循呢？有没有什么样的征兆呢？是，其实，在我的例子来讲的话，嗯，就是一个频尿，啊哈，哦，有的时候会夜尿。 停尿、夜尿，还有一个比较大家能够可以发现到，就是你的尿速啊变慢了，速度哎变变慢了，就像这个瀑布啊在干旱的时候啊 <laughs> 那个样子，滴滴滴滴，哎对，最最重要的一个一个一个警讯呐，就是你常常会想到要。 上厕所，嗯可是你尿又不多。医生有讲到，就是说，其实到了一定年龄之后，它里面是会长一些东西的。是。那如果说我们没有好好的去保养它，它就变成恶性物质，对，才会形成了所谓的社会腺癌。对。所以，如果我们的男性朋友们呢，您有发现说啊，有频尿啊、急尿或者。 老是想要尿尿，可是尿的时候又尿不太出来，是啊，那甚至有些人他会尿尿疼痛，那这些可能都是一个警讯。对，那当时你发现你有这个尿尿这些现象的时候，你有去做过检查吗？有，我去看过好几个医生，嗯，哦，好几家医院，是。那医生呢，他给我了一系列的检查，嗯，哦，非常详细哦，包括尿素的检查，嗯，包括指诊，嗯，好，他会去摸。 摸你的那个那个射弧线，看是不是有硬块。如果是有硬块的话，嗯，那就有可能会是癌症了。嗯，哦，那还做了超音波，嗯，就就是扫描你的扫描，嗯，这个腹部这里。嗯，然后呢，最重要就是 PSA 指数，嗯，它会抽血，嗯，然后去检验 PSA。一般来讲啊，我们东方人啊，大概四四，大概是一个标准标准，你四以下。 还还算可以，你四以上呢，那就开始要密集的做检查。像一般他们会建议，每年，尤其是五十岁以上的，嗯的男性啊，每年一定要去检查。检查这个 PSA 的检测。对，我们先来了解一下，就是射护腺癌啊，在我们台湾人来讲哦，这癌症的死亡排名，大家知道这个癌症的时钟是越来越快啊，每十分钟二十七秒。 就有一位台湾的朋友们呢，是因为癌症而死亡的。那在全部整体的排行榜来讲呢，其实肾母腺癌它是排名第六，这是二零一九年的排名啊。但是以男性的朋友来讲呢，肾母腺癌的排名就是第三名了啊。所以呢，我们知道说，其实肾母腺癌是非常非常普遍，我们可以在男性朋友上面发现的。 所以百分之三十五十岁以上的人，就像我们立德师兄五十岁啊，那个时候诊断五十四岁，五十四岁，百分之三十的人有社会腺癌。那七十岁以上的人是有百分之七十啊会有罹患社会腺癌的。然后最好发的年龄是在六十五岁到七十五岁之间哦。所以百分之九十五社会腺癌是在四十五到八十九岁的时候被诊断出来的。有医生曾经说过。 只要您是男的，而且活得够久呢，通通逃不过这个命运，是吗？我的医生啊，他就跟我讲，嗯，他说他是男生，是，然后又是泌尿科的专科医生，对，他都逃不掉。当初我有问我的医生啊，我说这是什么原因造成我这个射物线呢？是，他说原因不明，不明，哎，原因不明，嗯，那可是呢，我们可以去看，有五个原因。 可能是造成社会腺癌的一个因素，嗯嗯。好，包括年龄，年龄，好，我们刚刚有提到是六十五岁到七十五岁是最常见的嘛，那但是像我就是一个例外，五十四岁，对，是，啊，嗯，那还有一个是人种，那我们东方人呢，这个几率会比较低一点，嗯哼，通常非裔的美国人啊，嗯，他的几率会比较高，嗯，好，那但不代表说我们东方人就 就没事。没问事啊？对呀，是啊，还能也排也是排名第三呢。哎，这个是我蛮讶异的，这名次越来越前面了，所以表示我们的人口啊越来越多。对，还有就是因为老人越来越多。对，对不对？医生不是讲吗？只要你活得够久，逃不掉。是是，对。然后再还有遗传。遗传，遗传，这也是我最担心的一件事。嗯嗯。因为我儿子就是，是他的这个几率啊，就比一般人啊多出。 可能就多出二到九倍了。这么多！哎，哦，所以这个是非常非常要注意的一件事情，这也没有办法控制。这也没办法，遗传你也没得选。是啊。对。那再来是饮食。饮食。那这饮食我们自己可以控制了。是啊。那我的这个营养师啊，对，从医院打电话来，嗯，给我警示，嗯，少吃红肉，警告你别吃红肉了。啊。 他少吃红肉，而我这个人呢，又是偏偏最喜欢吃肉，我是是无肉不欢的。从小到大，只要是吃饭，桌面上没有肉啊，我没办法吃饭。哦，那这下子怎么办？营养师跟你讲说别吃了嘛，那你就去权衡轻重，到底是要命还是要肉？ <laughs> 最后呢？ <laughs> 最后我要命啊， <laughs> 要命，命比较重要啊，所以饮食也是我们可以来控制的，对不对？嗯啊。再来是环境，环境。 环境，我们看周遭有很多的一些化学物质啊，还有重金属的污染啊，对，啊，都是可能造成这方面的一个原因的。啊，那中医呢？中医又怎么说呢？哦，中医它也是讲到饮食啊，也是讲到吃。哎呀，吃也是很重要。少咸，然后少辣。嗯，哦，不要吃太多刺激上的东西。太油腻的少吃像我以前呢，很喜欢吃甜食。嗯。 饼干啊，嗯、不停啊！一盒饼干，我一下子可以吃掉大半盒。嗯啊，那这后果就是这样子。后果就是自自找苦吃， <laughs> 对不对？哦，所以饮食不当呀，我们中医的讲法就是饮食不节，你没有一个节制啊。另外就是肝郁气滞啊，脾肾两虚啊，肝郁气滞就是像。 很多人很爱发脾气，嗯，像我就是很很喜欢发脾气。哎，你现在看起来心情心情很郁闷。你现在看起来脾气很好的样子，啊。有一点改善了， <laughs> 真是太好了。还有另外一种，就脾肾两虚，就是把自己搞太累了啊，所以你的肝、肾、脾如果出问题的时候呢，其实呢，你的射护腺连带，然后就会出状况。大家可以注意到这三个器官啊，都是排毒器官啊，是是是，很重要。 我主要是做了两个治疗，那第一个呢就是放射线的治疗，放射线的治疗。第二个呢就是抗男性荷尔蒙的治疗。嗯那射会线的治疗嘞，还包括像是当初医生会建议我的一个是达文西手术，达文西手术，一个是放射线。嗯嗯。啊，那他问我要选哪一个？嗯，我说我也不懂，你帮我选，你帮我评估嘛。达文西就是机器人进去开刀的，你帮我评估嘛，哦。 那他就告诉我你先去做放射线治疗。”为什么？那我说为什么呢？嗯，那他说：“你这达文西手术啊，万一没有刮干净的话，哦，白做，白达文西手术不是这个所费不赀吗？听说他收费很高的，二十万呢。可是他也是没有办法保证，保证没有办法保证的。嗯，你像我这放射线手术那个时候十六万的，对，两家保险公司都没有办法。 都没办法看嘛，嗯，所以达文西手术医生不建议做，怕处理不干净，对是，哦后患无穷，对，所以你后来就选择做这个放射线治疗。但是放射线有一个最大的缺点，嗯，就是它疗程很长。很长。我做了二十八次。二十八次，哇，那这个一个礼拜五次，那个真是很折腾人呐。你还没有做检查之前，你先要晚肠啊，晚肠，那就是很痛苦。 就像像像是洗肠灌肠，把你下腹部所有的都清清干净以后，它才能够处理。嗯，那然后呢，又躺在那个那种冰冷的那个床上，像是隧道一样送进去，送进去，然后又长，它冷气要开得非常强。嗯，机器要散热。是，后你又不能穿很多衣服。就是薄薄的，他医院穿的那个那种袍子，薄薄袍子。那不冷死啊？对啊，是啊。 所以很蛮受罪的，他碰到两次事情。嗯。第一次呢，是没有清干净。啊。然后呢，又从这个床上呢下来，再然后再来一遍，整个流程又跑一遍。哇，那真的，折腾人。真的折腾人。第二次呢，运气更更好。更好。 <laughs> 机器故障。 <laughs> 哇。平白无故又多躺二十分钟。真的是。哎呀，这放射线治疗，好歹你也给熬过去了，是吧？是啊。 那荷尔蒙治疗呢是怎么样一个情形？荷尔蒙呢，就是主要是吃药，每天吃药，哦，照三餐吃。是，可是它一个很严重的副作用，就是会伤肝。伤肝。啊，最后真是伤到肝了。所以你真的吃到伤到肝。肝指数显示伤到肝了，那医生就说你停药了。 停药，所以就不能没药可。没药，无药可救啊！无药可救了，哎呀，真是。 <laughs> 那个时候，我有问医生，我应该怎么办？是。好，那医生给了我两个建议。嗯第一个呢，就是多运动。运动。第二个就是养生。养生。嗯。那你开始去做运动，你怎么样？我之前我根本都不做运动的。是。你像这么大的热天呐，我都不会流汗的。嗯嗯。所以我那个时候就觉得奇怪，我想一定是有什么事情出状况了。 那像我这种年龄，有很多运动不适合啊，对，所以我就必须要去找一个运动要简单的，简单，马上就学会的，啊，要安全的，还要安全啊，还要平衡的，它对我身体能够复原很快的，是。然后呢，你还要什么健康之外，而且要稳定的，嗯，然后还有什么跟有启发性，不然你身体要好，你你的你的心智的意念要也要跟着改善。听起来是超高标准的运动啊。 <laughs> 那个时候啊，我运气还不错，嗯，我就碰到一一位师兄啊，他说：“哎，那你先到华山，华山文昌园区，嗯，哎，去跟着大家一起团练平甩。”哦，那时候我们在公园里面教大家。我说：“平甩是什么？”嗯，我就很好奇，去了，哎，去了，我就发现，哎，这个方法就就正是。你不会觉得它太简单吗？我就是要简单呐。哎呀，真是。所以我就开始每个礼拜天早上七点钟。 我就准时报道，而且我是在我的治疗期间呢，同步在进行的。哦，同步进行。我现在想起来，我蛮幸运的。嗯，还好是同步。嗯，如果我没有平转，你光是靠这些治疗设施啊，或者药物啊，嗯，我现在可能不会坐在这里。可能撑不住。撑不住的。这个医生说他无药可救，但是来到了梅门开始锻炼气功，师傅帮他加了一个逗点，就是无药。 无点可救啊！跟医生讲的无药可救，这中间的差异是什么呢？我那时候听到医生说你停药了，嗯，我想哇，这回惨了，嗯，真的是叫做无药可救。我那个时候才是真正体会到这个成语的真正的含义。那可是师后一想，哎，那个逗点中间一隔开，你没有药还是可以救啊。是是是，就是平甩功救了我，所以我非常感恩平甩功。 非常感谢。对，那您当时是每天怎么个锻炼法？每天练多久？刚开始的时候我会从十分钟开始，嗯，然后慢慢的二十分钟、三十分钟、四十分钟，嗯嗯。那现在呢，我就是非常规律，四十分钟睡前一定做，嗯。然后平常在上班的时候呢，只要有空，我就会到楼梯间哦啊去甩个四百下，对，只要有时间，大约十分钟，对对对。那早上呢就看。 时间的，嗯，好，你以前我们没有交通时间，所以我就十分钟啊，二十分钟、三十分钟，对，四十分钟不等。那现在有交通时间呢，那就完全要看自己的状况，嗯。所以反正一句话就是，你有时间就想到就算，想到就算。我每两每个礼拜我来到场两次上课。嗯嗯嗯。您得了社会腺癌之后，有没有在饮食上有特别注意的一些点，跟大家分享一下？在饮食上面，当然第一件事情。 就是要少红肉，那我索性呢，我现在就吃素，是啊，就是逐步的就开始吃素了。嗯嗯。好，那现在我的家人呢，就大部分就是跟着在吃素。嗯嗯。茄红素。茄红。茄红素，对我们来心血管的预防上头很重要。嗯可是这茄红素啊，一定要让这个番茄啊要熟透。嗯哼。要熟透，那个坚果类。坚果类的东西。像是腰果。 哦，核桃，嗯，啊，还有杏仁，嗯嗯，那大家熟知的南瓜子，南瓜哦、对对对，我们这上头也有哈南瓜子，对对南瓜还有这个黑芝麻，嗯嗯，好，总之呢就是少糖、少热量，低糖、低脂、低热，啊，然后高纤维，高纤维，像苹果啊，这个很好，还有这黄豆也非常好，嗯嗯嗯，好，我们在这梅门啊，我一刚来学习的时候啊，我专门点一道菜。 是，那个是叫做一番豆腐汤面，它里头啊就是那个熟透的熟透这个熟茄，透的番茄豆腐，充满了茄红素，还有黄豆做成的。这平水除了改变你的身体之外，它有些什么其他的效果吗？呃，平甩啊，除了我们身体之外啊，对我们的心智啊、意念啊也有改善的。是啊，像我当初为什么觉得这平甩好？ 就是它有启发性，嗯哼，啊，它启发我三件事情改变。好，第一件呢就是反省，反省。第二件事情呢，感恩，感恩。第三件事情呢，就是要奉献，奉献。我就在反省，为什么我会我的饮食上面，哎，也很律，又不抽烟不喝酒，嗯哦，没有不良嗜好，喝。 白开水就是这样子，那为什么会得到癌症呢？我就想了，这到底是我身体哪里出状况？嗯，还是我的心智上头有有有什么状况？对，还是脾气太坏？啊对呀，是不是啊？肝气郁结啊？是是是，所以这就要去做一个反思啊。反思。那这个不管你是身体的不舒服，或者是你任何生理心理上的这种状况啊，嗯，这我在想啊，都跟我们这个。 心态，还有我们的习惯、生活习惯，有非常大的关系。嗯嗯。所以我就在想，我应该是把我的这个心智来打开来，让它唤醒起来，然后呢，要去改善，改善我的一些行为，哦，改善我的我的一些想法。是是。你看，这么多师傅，还有教练们啊，这么多师兄师姐，甚至是医生，我的家人，你看帮助我这么大，对，度过这个难关。对。啊。 所以，我我感觉上蛮蛮幸运的，对，哦，对，真是真的是因祸得福，这个是对我来讲是一个什么，是一个转利点，所以我就我就应该要什么，要去感恩他们。那也许不是感恩，真正感恩到他们的身上，但是我可以感恩到其他人的身上，哦，让其他人能够知道，哎，我有这样子的一个一个问题，能够去预防、去解决这些问题。好，我我觉得这个是。 是我今天到这边来的一个很主要的一个目的。对，学习、反省。那再来就是要奉献，奉献，奉献。所以我就跟着那些资深的师兄姐，是啊，到社区去，像花莲啊，对，像新北市啊，去帮助那些身障啊、长辈们啊，还有村民啊，哦，他们去。 教他们练习平甩。哦，是我们看到这照片里面啊，你就带着还带着小孩子一起。对，我还带着带着我的老婆还有老婆小孩一起去做公益。就是他在寒假、暑假期间就带着他去，一起去了解、认识，这就是养生啊。肾固腺的问题，几乎是所有男性朋友他都逃不过的。嗯。所以呢，我相信我们身边呢都有我们所关心的人，到了一定的年龄了，所以提醒他们。 要去注意射物线的问题，还有及早在饮食上面、做运动上面呢，我们多多加强，嗯啊，那就可以能够得到极大的改善。我是治疗了以后呢，每半年一定要到医院去做 PSA 的指数检查，嗯哼，他要抽血，是，要检查，而且我还检查肝指数了。我这个处理完了以后呢，这个指数啊几乎趋近到零了，嗯哼，那在这一段时间，六年半七年的时间来呢，它就是很稳定。 都在个零点三四、零点五，嗯，都是在一以下，就是很平稳，嗯嗯，好，我们五十岁以上的朋友啊，一定要每年的去做 PSA 的检查，嗯，这样才比较会安心，安心。然后你也可以预先的去去了解状况，预防，对，或者是延缓。虽然我们这个立德师兄选择了一个。 最简单的运动，但是它对自我的要求是极高的标准。啊，那平甩功呢？它也是非常有趣的啊。你把它当成什么，它就是什么。对，哇，你把它当成一个信仰的力量一样，每天如此认真的练习，它确实就会带给你如此如信仰一般的坚强的力量。不但可以改变我们的身体啊，还可以改变我们的心智，是改变我们的灵性，启发我们。对对，啊，让我们的整个生命都改观。 所以这点点滴滴啊，都是因为我们勇于反省，对，啊，懂得感恩，是。于是呢，我们就能够走出去，有能力、有体力的就能够来做奉献了。这是一种福气啊！真的是福气啊！啊！所以非常感谢所有的观众朋友这一次的收看，再见。再见。